les me Fais agresser là, hein Ouais, c'est pas tout Ouais les gars, wesh Wesh sors tous une rive de iceberg. Là, il y en a. Je vais me diriger. regarde, regarde, voilà Et voilà. Ah, eh bonjour à tous les amis, allez bien Aujourd'hui, je vais faire un petit vlog Islande. Je vais aller à Reykjavik, dans ce colonie. pour vous résumer, pendant les six jours je vais rester là-bas. Là, en ce moment, je suis dans un avion euh, à destination du coup de Reykjavik. Dans euh, le vol qui va arriver, on va arriver environ vers 13h. Euh, en ce moment, là, je sais même pas il est quelle heure, attend Il est... Ouais, bon, je sais pas, ça. Ouais, les amis, fin de la jour 1. Le lendemain, on va faire une petite grande sortie. On va faire une sortie. Euh, elle va, on va durer notre quart de temps dans le bus. Mais on va visiter des chutes, les dalles, des lagons, des montagnes, tout ça. Donc euh, je vous prendrai des photos. Je pourrai pas faire une partie de ces vidéos parce que déjà, euh, j'aurai peut-être pas le temps. Je serai fatigué. J'ai quasiment pas dormi, mais j'ai dormi en moi assez pour pouvoir faire la découverte. Donc euh, c'est parti. Day ah, Jour 1, aujourd'hui je suis allé dans un petit restaurant, j'ai découvert la cathédrale, vous allez voir des photos qui vont défiler, tout ça ce seront mes petits trucs parce qu'en fait en ce moment on peut pas filmer vraiment dans la cathédrale, c'est un lieu sacré du coup par respect, voilà je vais pas filmer, j'ai mangé dans un bon resto, je vous enverrai, normalement si vous avez vu sur mon compte Insta j'ai mis en story euh, la nourriture et euh, là en ce moment bah, je suis en train de faire le tour des magasins donc allez à tout à l'heure ouais les gars Là, en ce moment, il fait moins 15 degrés. Je suis dans des grottes, regardez. Il y a des, grottes, il pleut. Et en plus, il fait, vraiment froid en mode. En vrai, stylé. Il y a des vrais trucs. Regardez là, c'est bien stylé en mode. T'as vu Wesh les gars, par contre, euh, n'hésitez pas à aller voir Je mets peu plupart de, toutes mes, de tout ce que je fais pendant... Euh, mon, J'ai envoyé sur mon compte Insta. Et... Euh, Trop stylé, ouais. en vrai, ouais. Attends, sortez ça. Tout, tout, tout, j'ai mis sur mon compte Insta si vous voulez. Je prends des photos, je vous les mettrai. Ah, putain, N'hésitez pas à bien suivre. Hein. Ah, ouais. C'est trop beau, Salut tout le monde, en ce moment là je suis devant une cascade, j'ai fait une sortie, je sais, je vous ai dit, peut-être des petites vidéos, j'ai réussi à négocier avec le gars qui s'occupe de ça, genre qui s'occupe du site, je vais faire une petite vidéo rapide, là je suis devant une de ces cascades bien connu J'ai oublié le nom, je vous l'afficherai euh, sur Insta, vous allez voir, n'hésitez pas à aller la voir. Euh, aussi, donc là je vais monter l'escalier pour pouvoir euh, aller voir la cascade qui se trouve là. Donc, je monte et on se rejoint là-haut, ok C'est parti Bon les gars, je vais monter rapidement, je suis fatigué, même pas en plus je pense, avec des potes. Et euh, moi je me dis, ça vrai c'est stylé. Euh, je pense, je sais pas, c'est pour ceux qui veulent, hein. vous me dites en commentaire si l'air est beaucoup plus chaud que l'eau en lui-même quand il est glacé. Euh, je sais pas ce que je dis, mais ouais, voilà, je vous remonte une dernière fois la... Là, ah, je pense que vous avez remarqué, mais il y a des oiseaux en face. Je sais pas comment ça s'appelle. On appelle ça des mouettes. Voilà, bon allez, je redescends. C'est parti pour 3 heures de, car. moments later. Salut tout le monde, après 3 heures, ou je sais pas combien, euh, de temps de bus, nous voilà dans un nouveau site où cette fois-ci le sable est noir. Je sais que c'est un peu, euh, on va dire, euh, inapproprié, mais je me fonds dans la masse, d'après ce que disent mes potes. Ok. <laughs> non, sérieusement, en vrai, euh, c'est assez stylé, je trouve. Là, ici, je ne peux pas trop m'approcher de euh, la mer parce qu'elle euh, est très déchaînée. Et car aussi, quand on s'approche trop de la mer, là, elle est en marée basse. Quand elle va apparaître en marée haute, soit à l'endroit où eux se trouvent, l'eau de la mer sera atteinte, soit tu sais pas ce que je raconte, mais voilà. <laughs> non, en fait, sérieusement, en vrai, je trouve ça assez stylé parce que je me demande comment les pigments euh, du sable ont pu être noirs. J'ai l'impression que là, ici, il y avait d'autres volcans et que euh, c'est le reste des cendres qui a été mêlé au sable. Donc, soit le noir a dû prendre le... albinos, mais de l'autre côté. C'est ça, exactement. Il a raison, il a raison. Être albinos, mais de l'autre côté en mode. Au lieu d'être albinos en blanc, albinos en noir. Ça marche en hein, plus. Vous, vous connaître la suite des événements. Tout en live. Allez. A few Salut tout le monde. En gros, euh, je ne comprends pas trop ce que je dis à cause du vent, mais euh, c'est pour juste vous dire en fait que euh, j'étais en train d'expliquer que les calottes glaciaires a fondu et que de base on est censé avoir des icebergs en train de, avancer dans l'eau, mais euh, qu'à cause du réchauffement climatique, et eh bien, euh, il n'y a, plus trop de. de, euh, comment dire Il n'y a, y a, plus trop d'icebergs. Il y en a, mais vraiment des tout petits. en ce moment, je suis en train de monter les escaliers et vous allez avoir une petite vue. Là, je suis sûr, en haut, quand je serai en jour, finir de monter, vous n'entendrez même plus ma voix parce que. Il y avait beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, beaucoup de vent, donc euh, voilà. Salut les gars, voici le dernier site auquel je vais assister aujourd'hui pour le jour numéro 2 en Islande. Je suis sur une montagne, le cadre est déposer un peu plus loin. Et là, tout est blanc. On va visiter euh, un lac gelé qui, euh, à cause du froid, le est gelé. En fait, on va marcher sur un lac peut-être s'il est, il est gelé vraiment en mode. Parce que hier, je vous ai pas dit, mon petit ref quand il était là, il a couru sur un lac en pensant qu'il était gelé. Et bah ici c'est la glace est cassée, il était tombé de haut en bas. Donc on l'a ramené, il s'est séché, il est parti. s'est euh, séché, voilà, merde. <laughs> Donc euh, j'espère que ça va pas m'arriver. Si ça m'arrive, euh, j'espère que quelqu'un me filmera et je vous montrerai la vidéo. Les gars, du coup, je vous disais, j'ai marché tout le long, je suis devant les icebergs et là, j'en ai un juste devant moi. En mode, regardez, c'est trop stylé en vrai. et eh, attendez, il y en a d'autres encore. Là, je suis sur tous une rive de iceberg. Là, il y en a. Je vais me diriger vers là-bas et tous les autres. Et euh, à ce moment-là, je pense que vous allez aimer en mode euh, voir ça. En plus de ça, on a un paysage. Regardez comment c'est magnifique, wesh. C'est magnifique. Tout à il y avait même une avalanche de neige, mais en mode on n'était pas là, genre je l'ai vu dans le bus, assez loin. Et euh, j'espère que mon petit frère, euh, comme je expliquais tout à l'heure, se recasse la gueule. Bonne chance, hein, <laughs> pour l'eau. Parce que c'est là, tu vois, ok, je sais c'était pas drôle, hein, mais euh, ouais. Là, là, je vais vous passer plusieurs extraits de photos que j'ai mis parce que je peux pas genre trop filmer, j'ai pas mes gants. Et euh, voilà. Bon, allez, c'est parti. Ouais les gars, euh, là en ce moment il est 20h30, il fait minuit, pour vous il est 21h30 mais là en Islande il est 20h30 Là je vais aller voir une toute dernière cascade, on va voir quand même, mais si j'ai mis des flashs c'est euh, sinon vous me voyez pas Comme, comme on dit, euh, vous connaissez le dicton Cette partie là j'ai dit quelque chose qui n'allait pas du tout donc excusez-moi hein oui. Ah, euh, ouais, du coup, je disais. Euh, <coughs> donc, voilà euh, <laughs> la cascade, je vous la montre. Si bien sûr, si vous la voyez, hein. si vous la voyez pas, allez sur Insta, je vous montrerai des photos où j'aurai un peu modifié la luminosité pour que vous puissiez. les gars, bon, bah, comme vous voyez, ici, il y a la cascade. Je pense que vous l'avez vu. sur Insta, j'ai mis des photos. Je me fais agresser là, hein Ouais, c'est pas tout. Ouais, les gars, wesh Wesh Hein Ouais, c'est pas tout, les gars, mais oh, oh là là Wesh Ouais, c'est pas tout, par contre, euh, donc, euh, hein On va faire dans une cave ah, euh, oh. Je lui un bisou magique Non, non. un bisou magique Attends, pour 1000 vues, on lui fait un bisou magique. Hein <laughs> Abonnez, like, follow. Hein ouais. Hein Wesh. Pour 1000 vues. Ouais, c'est pas tout. Hein Wesh. Hein Non. Non, c'est pas tout. Euh, hein <laughs> Donc, non, il est Ouais, mais que Hein Quoi <laughs> euh, Pour combien de vues je meurs euh, Non, pas de Je, vais mourir. pour ça. Donc, du coup, allez voir sur mon compte Insta pour, les, pour voir les photos un peu modifiées. Et voilà une dernière fois la cascade derrière moi. Allez, c'est parti. Salut tout le monde euh, Ce matin, quand je suis parti faire euh, mes petites découvertes, un petit repos, demain, déjà sûr et certain, il y aura une grosse surprise. Et aujourd'hui, ça sera une journée petite détente, puisque ce matin, là, j'ai fait un mode euh, des petits défis, quartier libre, tout ça. Les personnes qui parlent anglais, moi, je trouve que ça, en surtout quand on est en Islande, leurs accents, ils sont assez bizarres. Je sais, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais dites-moi en commentaire, juste. Wesh. Donc, du coup, je suis avec des potes là. Voilà. Ouais. Tu voilà. vous ce bruit Hein Non, wesh. Je sais que je bégais un maximum. Hein. Mais, wesh, wesh. Ami. Hein Ouais, non, c'est faux. Wesh. Eh les gars, n'hésitez pas, n'hésitez pas à liker. Hein. Je dis bien ça. Ouais, du coup, comment ça En France, l'anglais, il est moins on entend moins de personnes qui parlent anglais que français parce que forcément c'est la langue natale. Sauf que quand on va autre part, en Islande, on entend plus de personnes qui parlent anglais que islandais. Pourquoi Ou pourquoi. Ça, ça, je comprends pas. Le plus anglais, anglais. Moi, je me dis, pourquoi toujours une seule langue internationale Qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais pour mériter leur langue en moins qu'ils soient international Donc voilà petite question philosophique. Pour ceux qui veulent me répondre en commentaire, c'est chaud. Euh, du coup, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que je percerai Moi, personnellement, objectif, bah, être L'influenceur euh, de grande renommée. Euh, donc, du coup, je vais me diriger vers la piscine et je vous montrerai des petites photos. N'hésitez pas à aller, je sais que je force un peu, mais n'hésitez pas à aller sur Insta. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu faire de vidéo car la piscine était... Le téléphone était interdit à la piscine, donc j'ai fait des photos euh, à l'extérieur de la piscine et des petites et le soir ce que j'ai fait et je l'ai mis sur Insta, donc n'hésitez pas à aller le voir. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là c'est mon dernier jour en tout cas en Islande. Euh, là, je, suis, je vais aller au Secret Lagon. En fait, non, plutôt, je suis déjà au Secret Lagon, mais là, j'attends euh, mon groupe. Et euh, je vais faire un petit tour du propriétaire. Je ne vais pas me, baigner car j'ai encore un peu mal au cou. Parce que la veille, quand je suis allé à la piscine, je me suis un peu fait mal au cou. Et du coup, bah, je, vais vous montrerai quand même des photos plus tard dans, dans la journée. On va visiter différents... Non deux autres sites, ou trois, je sais plus, différents autres sites euh, dans lesquels euh, on va pouvoir voir la plupart des, euh, monuments, pas vraiment monuments, surtout choses historiques qu'on trouve en Islande, des cascades, des, chutes les plus, les, plus belles qu'on trouve en Islande. Donc voilà. Bon les gars, là en ce moment je suis dans la lagune. Je nage pas, je nage pas parce que, bah, comme je vous ai expliqué, vu que j'ai mal au, cou, ça marche pas. Donc là je vous fais une petite démonstration. Voilà quoi ressemble la lagune en réalité. Sauf qu'il doit dire, il y a d'autres bassins, sauf que les autres bassins ils sont trop chauffés en mode on peut pas y aller à cause de la chaleur du bassin. Vu qu'on sait que c'est une sauce thermale, euh, là comme vous pouvez le voir, ici on a un genre de jacuzzi. Là on a un genre de jacuzzi et euh, ça. Sauf que comme vous pouvez, là on a un mini geyser. Juste là. Parce ça c'est la chaleur. Donc comme vous pouvez le remarquer, bah, là on a les, euh, lagons, les, tout ça en fait. Là il y a beaucoup. Et donc euh, voilà, en ce moment euh, je retourne. En fait c'est vraiment un mini tour ce que je vous ai montré. Mais je pense que c'est suffisant pour vous montrer que ça c'est simple. Alors que t'as... Bon, à la suite, faire les cascades si je me souviens bien. C'est parti Salut tout le monde En ce moment, je suis vers les chutes de Skolfos, je dis bien le euh, Gulfos, pardon, excusez-moi. Euh, euh c'est magnifique. Euh, j'aimerais juste vous demander que les recherches, en effet, juste, je sais pas si sur sont source ou pas, donc pour ceux qui veulent, intéresse, je euh, vous voulez n'hésitez pas à aller sur Insta du pour aller voir. Et euh, aussi, du coup, bah, euh, sous différents temps que je vais vous montrer comment, comment, elles sont. Elles sont ultra magnifiques. Donc voilà. donc, en ce moment, là, hop, hop, attendez, je suis les personnes. Ok, c'est parfait. Donc là, ok. Je pense, je pense que vous, aimez bien. En vrai, je me dis. Euh, en vrai, c'est grave stylé. Donc, je passe. plus que moi. Merci. Du coup, euh. Voilà les petites euh, chutes, donc euh, j'espère que vous avez, vous avez, bien aimé. Là je vais me diriger vers peut-être d'autres points de passage de chute et on va aller voir des petites par rapport à ces chutes là. Ce concernant, je vous prendrai des bribes de trucs, mais je peux pas à cause du copyright. Donc voilà. A few moments later. Ah, regarde, Et voilà. Ah, euh, ah, eh, les gars, Regardez comment c'est trop stylé Wesh, euh, il pleut vraiment là, là il pleut vraiment Wesh euh. A few moments later years later. Là, je vais manger à Domino's Pizza pour le dernier jour à Reykjavik. Demain matin, je me lève à 3h. Je pars euh, de l'hôtel à 4h du matin. Mon vol est à 7h et j'arrive environ à Paris à midi ou 13h, je sais plus, j'ai oublié. Euh, puis, après euh, avoir fait tout, tout, toute cette, là, excursion là, voilà je vais dire, eh bien J'espère que euh, vous aurez aimé cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, tout le monde, euh, là, en ce moment, je vais aller à l'Ice Bar pour pouvoir euh, aller bah, profiter d'un petit cocktail avant bah, pour de la fin. Et bon, bah, on rentre. Hein. Hop. Du coup, bah, donc là, là c'est un magasin normal, mais vu que l'ascenseur ne marche pas, je mange directement à l'iceberg. Je descends et on va peut-être nous faire préparer un petit cocktail. Salut tout le monde, me voilà à Iceland euh, il fait très froid parce que en fait c'est un, un genre de truc euh, en, en, full glace en mode regardez comment c'est trop bien. En vrai moi je me dis là là on est dans une dans, une petite chambre on peut on peut carrément les gars c'est c'est trop fou en vrai je me dis euh, est-ce que vous pensez... Je, prends un cocktail. Vas-y, quoi, je vais en prendre une. Ah, attends, j'arrive. Je vais prendre un lava. Oh là là. On dirait un imam, la tenue. Ça marche, hein Elle est stylée, en vrai, la tenue. t'as vu Magique. Même lui, là. Regarde la tenue. <laughs> Moi, je me dis, les gars, en vrai, bah, bon, à viens manger. Eh, c'est quoi ça C'est un, lava, non Ouais, je peux l'avoir, s'il te plaît Bon, voilà. Merci. Vas-y, Super bon. Je prends un lava, une boisson, full glace. Même le verre est glacé. C'est trop bien. Je mets carrément des mains, tout ça. Je suis Jésus, ferme les yeux, hein la bouche. mon sang. Quoi le petit trône, attention. Ça glisse. Wesh. Oh. Je les, je fais arrêt après. <laughs> J'en ai mis partout sur, mon veste, sur ma veste. Sinon, euh, ouais, tranquille. tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, euh, je suis de retour en France à Paris-Charles de Gaulle parce que j'ai pas pu filmer la fin de mon... Euh, ces jours parce que déjà j'ai eu la flemme de le faire et surtout parce que je préférais être un peu en repos. Donc euh, si, vous, si, vous, me suivez sur Insta, vous verrez des photos en story. Je les reposterai pour ceux qui n'ont pas vu. Dès que la vidéo sera en ligne, je, je le retransférerai en, temps réel euh, pour euh, ceux qui veulent. Et que voilà, c'est pour la fin. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, à euh, liker, à partager cette vidéo à tout le monde. Euh, et je vous donnerai le lien en description pour ma, chaîne Insta. C'était Nierkos pour vous servir. À la prochaine.